Es podien fer molts discursos així, val? Ara fer una apologia de la ignorància realment no ho acaba d'entendre. No? Nosaltres ho tinguem molt clar, la llengua per a nosaltres no la fa eh, els il·luminats que vostè a voltes planteja Morato creen que la llengua la fa el poble, fíjese vostè. I els acadèmics l'únic que tenen que, que fer és normativitzar-la i adequar-se a aquesta realitat lingüística del poble. I no anar-se molt llarg, pac amunt, a buscar altres puestos, ni altres exemples, si el tenim així. El que diu vostè respecte al poble que fa la llengua i als acadèmics i tot això seria equivalent a dir que els astrònoms fan el sol. El, Sol no el fan els astrònoms, el Sol està ahir. Eh? I els astrònoms estudien el Sol. La llengua la fa el poble, evidentment. Els filòlegs estudien la llengua, descobreixen les seues característiques, la seva lògica, el seu perfil, etc. Per tant, són aquestes persones les que estan autoritzades per a definir els trets d'un idioma. I no vostè ni jo. No, no ho diu. No canvien, per favor. No ho diu. Per això reclamem que siguin acadèmics i científics els que parlen d'aquestes coses. I així no es parlaria d'això si vostès no estigueren permanentment qüestionant la veritat. La veritat, que només té un camí, la veritat només té un camí. El parlar del senyor Castejón, per exemple, s'assembla més al d'una persona de Tortosa que al de la, suposa que encara alcaldessa d'Ibia. I això és evident hasta per a nosaltres que no som acadèmics. I negar aquesta evidència, senzillament, és el que li he dit abans, fer apologia de la ignorància.